return of the prodigal son. Boy, oh boy. Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble. Reloading. Базе сейчас совсем не сладко. Какого черта вы ждете? I'm just attacking <laughs> so right. oh, that's good. How wonderful! Reset! Reset! Наша база переживает трудные времена. and escape my pretty little clown. Yippee! It'll help here. Teach but a flesh wound. Love feedback. Great power. Whoa! Out of body experience. Kaboom! <laughs> Bubble! Bubble! Bubble! Oh, bubble, bubble, bubble! Reloading. Какого черта вы ждете? Danger. <laughs> переживает трудные времена. Чего же вы ждете? Ау. Через 30 секунд... Все! Конец, ребята!